اليوم عندنا اخبار عن لعبه Minecraft من شركه تلتيل وبعد عندنا تحديات ال Mortal Kombat. خلينا نشوف مع بعض اهلا في حلقه جديده من Geek Week على جيكس بي معاكم سمر المير let's start تم إعلان تفاصيل ال DLC القصص القادم للعبة باتمان أركم نايت المسمى Batgirl A Matter of Family ومن اسمه نعلم بأنه سوف يتبع قصة باربرا جوردن التي تلبس وشاح Batgirl والأحداث التي جعلتها تصاب بالشلل وتأخذ دور Oracle التي نعرفها في اللعبة وسوف يغطي ال DLC مناطق ومهمات جديدة وأيضا مهمات فرعية وأسرار خاصة لل DLC وسوف تكون هناك أيضا مهمات مشتركة مع روبن ستكتشف الصداقة التي بينهم وسيتم إطلاق ال DLC رسميا للجميع في تاريخ 22 من هذا الشهر فخلكم مستعدين وإذا عندكم فضول في طريقة سرية تقدرون تشوفون فيها بدلة ال Bat في اللعبة حاليا في ال Clock Tower للعبة في معرض MineCon هذا الأسبوع تم عرض أول فيديو للعبة Minecraft Story Mode لشركة تيل وموياك وتشتهر شركة تيل بألعاب جبارة مثل The Walking Dead و Game of Thrones وغيرها التي فازت بالكثير من الجوائز وستتبع لعبة Minecraft Story Mode الأسلوب القصصي لألعاب Telltale من الناحية السينمائية وأهمية قرارات اللاعب ولكنها ستتميز بالمظهر المميز لألعاب Minecraft وستتبع اللعبة قصة جيسي التي ستكتشف مع أصحابها أسطورة الأبطال الذين قتلوا the Ender Dragon واللعبة ستكون ممتدة بين خمس حلقات على عادة ألعاب Telltale إذا أنتم من محبين لعبة Minecraft أو ألعاب شركة Telltale هذا الخبر بيكون شيء عجيب لكم هل الحين متضايقين على لعبة Silent Hills؟ عندنا لكم خبر ممكن يعجبكم لعبة Allison Road هي لعبة رعب تعطي نفس جو P.T. من ناحية الرعب الواقعي وصرح مصمم اللعبة بأنه يعتبرها تحية للعبة Silent Hills التي تم إلغائها وتتميز اللعبة بالجو المحيطي الفائق بالواقعية وأيضا بشبح امرأة يتبعك في أنحاء البيت المهجور وأنت تحاول أن تحل لغز جريمة قتل تسكن هذا البيت والجدير بالذكر بأن اللعبة مصممة لتعمل على جهاز الأوكلس ريفت أيضا وقد تصدر في نهاية عام 2016 بو يا أوكلس ريفت راحت علينا أقول حاجة <laughs> شكلها fun في احتمال أن تم الإفصاح عن لعبة The Last of Us 2 قام الممثل الصوتي القدير نولان نورث المعروف بصوته في شخصية نيثان دريك من سلسلة أنشارتد بالإفصاح عن لعبة The Last of Us 2 في زلة لسان غير مقصودة خلال مقابلة وحين تم سؤاله عن المشاريع القادمة مع شركة Naughty Dog بعد الانتهاء من Uncharted 4 قال نورث أنا أعلم بأنهم بدأوا العمل على The Last of Us 2 ولكن شخصيتي ماتت في الجزء السابق وتم تغيير الموضوع بسرعة بعد هذا التعليق ايش رايكم انتو؟ يعني تروي بيكر بنفسه اللي يلعب دور الشخصية الرئيسية قال انه صرح بمقابلة انه ما يعرف ولا شيء عن هالموضوع فهل هاي صدق او مو بصدق؟ ما إذا أنتم من جيل التسعينات أغلب الظن أن مريتوا على لعبة ميجا مان ليجند وللحين تنتظرون تكملة السلسلة نعرفكم على لعبة Red Ash وهي لعبة من تصميم مخرج ألعاب Mega Man الأصلية كيجي إنافوني وتعتبر الامتداد الروحي لألعاب Mega Man Legends التي استمتعنا بها على أيام أجهزة ال PlayStation 1 وتنضم اللعبة إلى مجموعة الألعاب التي تحررت من شركاتها لتنتقل إلى ال Kickstarter مثل Mighty Number 9 و Bloodstained ولم يتم بعد الإعلان عن الكثير من التفاصيل للعبة ريد أش غير فيديو أولي لتصاميم الشخصيات دام احنا نتكلم عن جيل التسعينات وهالسوالف رجعوا بيبسي وصلتنا وايد تحديات من عندكم فعندي خبر حلو وراح نسويها حلقة بروحها ان شاء الله كلها تحديات عشان نلعب مع الكل ولكن لازم اللي بيتحدانا يكون مسوي subscribe ويطرش message مع معلوماته الاسم ورقم الجوال والحين خلينا نشوف التحدي اللي صار اليوم مع لعبة مارتل كومبات Oh my god. Mm. The controller. Relish a taste of death. Okay. Round two. Fight. Oh, you're gonna keep doing that? Okay. <laughs> Wow, that was the first time someone blocks me after doing that, you know? I know. He's really good, he's really good. Stop it! Ah! You're an Get out of town. You're really good, Busharif. <laughs> oh my god. is gonna win this time. Ah! Oh my god! Bạn gà quá đổ một, oh my god! <laughs> come on, come on, come on! finish. You won! You I won! won. You won! Okay. <laughs> <laughs> I thought it was you who won. I thought I really thought it was this you. such a good game. It's a really good game. So now what? One more? One more. Let me relax. <laughs> He's he's crazy. This guy is nuts. Round two, fight. Oh, he's nuts. He's nuts. You killed me. Gun is the best. Yeah, it is the best. Your <laughs> good gun is the best. Ah! خلاص خلاص خلاص it's gone it's good. Brutality. Woo! Brutality. Aaron Black. Respect, respect. Oh my god, he did it. I'm I died. I'm dead. I'm dead for sure. Whoa. Finish her. <laughs> Finish me already. Oh, <laughs> he did it. yeah, he did it. Ouch. Aaron Black <laughs> wins. اهلا في حلقه جديده من جيكس مي على جيك سويت <laughs> اليوم عندنا اخبار عن شركه <laughs> في معرض مونكون عام 2016 بويا اوكيوليس سيدات يعني تروي بيكر اللي هو الشخص اللي يلعب الشخصيه الشخص اللي يلعب الشخصيه مرت عليكم لعبه ميجا مان قاتل شنو قاتل Geek Week مالت الأسبوع اللي طاف وبعد حلقة سوالف ال Geeks مع صادق وهيثم نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع السلامة